各位先生，小妹呢次返国，返到香港，蒙社会人士赏险，又得电影界诸君咁热烈嚟招待，小妹真系万分的感谢。今晚由呢个无线电播音台，请小妹嚟为大家演讲对中外电影的观感，真令小妹觉得好惭愧。 唯有将留美头返国经过略讲几句。小妹响美国加州荷里活，除咗感觉外国地方繁荣热闹以外，其余无别的感想。返到上海，曾经上岸去闸北睇睇，目睹嗰度楼宇多字，被敌人炸成瓦砾，内心有切齿之痛。 后嚟翻上轮船，就发生种种感想。小妹以为我哋中国人应该一致努力起来，同敌人抗争到底。关于电影，小妹感觉即目前中国电影界正在蓬蓬勃勃的发展当中，我国自有好大有进步。响技术及物资方面，虽然比外国影片稍逊。 但系响精神意识方面，国片又比西片优胜，总能表现出我哋中华民族之奋斗精神。小妹希望中国电影界及国民政府当局，对于制片要注意的，当然要注重将中国文化道德宣扬到外国去。我哋是攞外国影片嚟睇，仔细研究一下。 就可以发觉每一国影片都有每一国民族性。英国影片总有大不列颠色彩，英国色彩嚟讲，保守同幽默成分系非常浓厚。至于美国影片，大多描写奢侈繁华之大都会生活，充分表现出一种享乐主义色彩。 但系最近又转向文艺片方面，有好多影片都系从名著而改编，这是美国影片进步的表现。但由此我哋可以睇到佢哋因为缺乏之意义的题材，至唔能够拉文艺片着手去做。至于德国、俄罗斯同意大利片。 成日都带有宣传佢哋国家意识形态色彩。小妹响美国居留期间，比较少有机会睇到国片，但系每当发觉有一部国片的开戏，总系抱住热烈心情去睇。有时睇到能够发扬大中国光荣记影片，内心自然非常高兴。但系有时睇到毫无意义。

总唔清楚明白谁是谁非，最好就利用摄影机当做一个调查团，将事实拍俾佢哋西方社会睇，是非自有公论。那么在国际宣传上，未尝不无小补呢。讲到摄制影片的机械同技巧方面，小妹唔系专门技师，所以唔敢多讲。 不过响外国，尤其系响荷里活，乜嘢工作都系由专门人才担当的。但响我哋中国，听讲话每每一个人就兼任数职，好似监制啦、编剧啦、导演啦、老板啦，甚至做埋主演啦，都是由嗰一个人担当，咁就真系大错特错。 我认为中国制片家应该改良呢一点。若果话系为咗资本所限，咁宁可响物资上面节省一点。前几日翻嚟听朋友讲，最近广东政府要限令各间戏院要影百分之六十中国影片，对于国片发展有相当助力。但小妹希望中国将来。 可以多拍，能够发挥民族精神，能够增进国民教育嘅影片。小妹更希望中国电影界能够将我哋新中国种种情形，好多新建设介绍到世界去。等外国人唔好仲以为我国还是处于清朝时代，所以小妹呢次归国，好希望国内制片家。 大家要为中国争争气，希望全中国人都努力帮助中国电影事业发展。国内电影界亦应该有种动员的决心，技术人才要努力研究，演员方面要向电影艺术下苦功，舆论界亦要负监督指正的责任。咁样，将来中国电影。 不论国内蓬勃兴盛，都不自被外国片侵略，就系响国外市场都可以同外国片比较一下。以上不过乃小妹个人意见，希望各位听众朋友随时指正指正。讲完啦，紧祝各位听众朋友康健。